කෘතිම බුද්ධිය එහෙමත් නැත්තම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කෙටියෙන්ම කිව්වොත් AI. AI අවකාශය තුළ භාෂා බාධකය පළමුුවරට ඉවත් කළ ලිංගවා GPT භාෂා සැලසුම් ආකෘතිය ඊයේ මුල්වරට ජනගත කලා. ඒ කොළඹ බණ්ඩාරණයක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති උත්සවයකදී. ලිංගුව GPT භාෂා සැලසුම් ආකෘතිය නිර්මාණය කර ඇත්තේ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ලිවර්පූල් විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂක ශ්‍රී ලාංකික ශිෂ්‍යෙක්. මෙම තරුණ තාක්ෂණික නිර්මාපකයා නමින් සිසිලැල්ද සිල්වා. අපි අනිත් රටවල් එක්ක කම්පයර් කරොත් for example චීනේ, ජපානය, UAE, අරාබි අමිරාජ්‍ය වගේ කම්පයර් කරොත් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ මව් භාෂාවට මුල් තැන දෙනවා කියලා මම දකිනවා. ඉතින් මට ප්‍රශ්නයකුත් තිබ්බා ඇයි අපිට සිංහල වලට මුල් තැන දෙන්න බැරි? ඇයි අපිට සිංහලෙන් ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න බැරි කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳ පුහරක් වේවි සිංහලෙන් ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. IT කරන අය ගොඩක් දන්නවා අද ලංකාවේ අපි ඉගෙන ගන්න පොත් ගොඩක් විතර තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. අපි දැනුම ගන්න ඉංග්‍රීසියෙන්. එතකොට මේ data වල force තියෙනවා කියලා මම පෞද්ගලිකව දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරහා මම හිතනවා අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා මේ දැනුම අපේ මව් භාෂාවෙන් අපිට වැඩියෙන්ම තේරෙන භාෂාවෙන් දැනගන්න. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙසෙක් වුණේ මෙරටට ඩිජිටල් තාක්ෂණය හඳුන්වාදීමේ පුරෝගාමියෙකු ලෙස කටයුතු කළ ICTA ආයතනයේ හිටපු සභාපති ජයන්තද සිල්වයි. කෘතිම බුද්ධිය තුළින් මෙරට තාක්ෂණ ශේත්‍රයේ සිදු කළ හැකි විප්ලවීය වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී අදහස් පළ වුණා. යහපත ගන්න ඕනේ අපි. මේක අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා. මේ තරුණ මහතාට උදව් කරන්න. මොකද ලංකාවේ අකමැත්තෙන් උනත් කියන්න පුළුවන් යම් කිසි වැඩක් කරන්න යනකොට තාම අමාරුයි. සරල උදාහරණ QR code එක. QR code එක හැදුවේ 100 100ක්ම. ඒ එළියට ගන්න තිබුණ ප්‍රශ්න ගන්නවා පුදුම හිතේ. මේ වගේ ලංකාව කරන්න යනකොට එන ප්‍රශ්න වලට බය වෙන්න එපා. එහෙම බය වුණොත් අපිට කරන්න බෑ. අපිට ඕනේ තව එකක් තමයි. අපිට data protection act එකක් අත්‍යවශ්‍යයි. then the cyber security act